fi búra mo fi má jẹ̀mú ọjọ́ tá a fi pè ní mo fi búra yorùbá nation ló dín dín o ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá ní ìgbàgbọ́ mo fi gbogbo ìpè mi mo fi búra mo fi má jẹ̀mú tá a fi pè mí mo fi búra yorùbá nation ti dé o yorùbá nation ti dé o ẹ̀ ẹ́ sùn ẹ̀ ẹ́ jí ẹ̀ rí i pé wọ́n kàn gbé kalẹ̀ ni yorùbá nation ti dé o. I swear with my calling. mo rí sínsínsínsínsín áńgẹ́lì yẹn sọ̀kalẹ̀ ọ̀kan ọkùnrin ọ̀kan obìnrin ọ̀kan ọmọdé ọ̀kan gbé yẹ̀pẹ̀ dání ọ̀kan gbówó ẹyọ dání ọ̀kan gbé àgbàdo àti omi dání. wọ́n da fúláàgì yẹn bora níwájú ẹni tó pè mí tí mo lọ jíyìn fún lọ́jọ́ ìkẹyìn ẹ sọ fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire yorùbá ní sọdé ah, ilẹ̀ yorùbá kúrò nínú òṣì yorùbá kúrò nínú òfò yorùbá kúrò nínú ìyà yorùbá kúrò nínú ebi yorùbá kúrò nínú ìdààmú yorùbá kúrò nínú ìfòòró yorùbá kúrò nínú fàákájá níwájú ọlọ́run àti ènìyàn níwájú ọba tí màá lọ jíyìn fún lọ́jọ́ ìkẹyìn níwájú ẹ̀rí ayérayé tó pè mẹ́ háà. Ah! yorùbá nation dé yorùbá nation wọlé wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni wẹ́rẹ́ ni wo orin o ẹ sọ fún yorùbá nation pé kán máa kọrin pé wẹ́rẹ́ ló bá wa ṣe eh, wẹ́rẹ́ ló bá wa ṣe ohun tá a rò pé kò ṣeé ṣe wẹ́rẹ́ ló bá wa. ẹ kán sílẹ̀ ní ọ̀dọ́ àgùntàn ìsírẹ́lì àwọn tó ní ọ̀wọ́n ò ní dọ̀pọ̀ ní Samaria ẹ rántí pé wọ́n rí ṣùgbọ́n wọn jẹ́ níbẹ̀ á fi ẹsẹ̀ tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ tó fi kú ni. mo fi ìpè mo fi búra níwájú ẹni tó pè Yorùbá nation bá gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjìrẹ́ lọ múra sílẹ̀ ẹ sọ ohun kan ni ọba májẹ̀mú lòun fẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjìrẹ́ ohun kan tuntun ni onímájẹ̀mú ní òun fẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ kárò òjíire ní august one níwájú ọlọ́run àti ènìyàn sáàmù èmi ò gbé ojú mi sí orí òkè wọn ni níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi yóò àti wá ìrànlọ́wọ́ mi ti ọwọ́ olúwa wá tó dá ayé àti ọ̀run psalm one twenty one ní àárọ̀ august one gbogbo ọmọ káàró ní gbogbo tẹ́ ẹ bá wà ẹ ka sáàmù yìí lẹ́yìn ìgbà yìí níwájú ọlọ́run àti ènìyàn ẹ sọ fún àwọn aláṣẹ àti olùdarí yorùbá nation pé kán ní ọjọ́ ìyìn kan ṣoṣo ìwọ́de ìyìn káwọn mùsùlùmí máa ṣe tiwọn káwọn kìrìsìtẹ́nì máa ṣe tiwọn kán gbé ìlú ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ kán gbé dání olúwa ní kán mú ọjọ́ yẹn olúwa ní kán wọ́de kán wọ́de ọjọ́ kan yìí olúwa ní bí odi bí odi Jẹ́ríkò ti tó ìyìn ọjọ́ méje ní ìgbà méje ló wo ẹ̀mí Ọlọ́run ní lẹ́yìn ìyẹn kan wo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀dọ́ àgùntàn Ísírẹ́lì yìí sọ.